oríṣiríṣi ìtàn ló wà nínú ayé o kẹ́kọ̀ọ́ nínú ìtàn gbogbo káyé rẹ kó lè dára oríṣiríṣi ìtàn ló wà nínú ayé o kẹ́kọ̀ọ́ nínú ìtàn gbogbo rẹ kó lè dára. àkọlé ìtàn yìí ni ohun tí o bá gbìn ni wàá ká ní ìgbà kan rí babaláwo kan wà tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Fágbèmí ní ìlú kan tí ó ń jẹ́ Ìwàjọwà babaláwo yìí sì jẹ́ni tí ó máa ń ṣe ìkà tí kì í ṣe rere kan sí ènìyàn àwọn ará ìlú sì ti mọ̀ pẹ̀lú ìwà ìkà rẹ̀ ní ọjọ́ kan àkọ́bí babaláwo yìí tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ ifáfẹ́mi èyí tí ó ti di àtúnbí tí ó ń gbé ní ìlú èkó ó wá sí ọ̀dọ̀ bàbá rẹ̀ láti kì í àti láti bá a sọ̀rọ̀ ó sì gbà á níyànjú pé kí ó jọ̀wọ́ ayé rẹ̀ fún olúwa ó tún sọ fún báyìí wípé bàbá mi olúwa ń kanlẹ̀kùn ọkàn yín ẹ fi ayé yín fún jésù ẹ jáwọ́ nínú òògùn ìkà bàbá fi àáké kọ́rí kò gbà ní ọjọ́ kejì fáfúnkẹ́ tí ń ṣe àbígbẹ̀yìn fágbèmí múra láti tẹ̀lé ẹ̀gbọ́n rẹ̀ fáfẹ́mi lọ sí ìlú èkó láti lọ tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ rẹ̀ ní òwúrọ̀ ọjọ́ kan ìránṣẹ́kùnrin kan láti ìlú èkó tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Òkúnọlá lọ sí ọ̀dọ̀ fágbèmí ó wí pé òun fẹ́ ṣe oògùn owó inú fágbèmí sì dùn púpọ̀ ó sì wí pé ó ti ṣeé iṣẹ́ tí àwọn bàbá bàbá mi gbé lé mi lọ́wọ́ ni ó wí fún Òkúnọlá wípé kí ó mú ọ̀dọ́mọbìnrin tí kò tíì mọ ọkùnrin kankan kan wá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ fágbèmí fún ní òrùka kan ó sì wí fún Òkúnọlá pé kí ó fi gbá ẹni tí ó bá fẹ́ lò ní àyà lẹ́yìn èyí kí ó mú ẹni náà wá sí ọ̀dọ̀ òun inú Òkúnọlá dùn púpọ̀ ó sì dúpẹ́ lọ́wọ́ fágbèmí ó padà sí ìlú Èkó nígbà tí Òkúnọlá mú ẹni tí ó fẹ́ lò dé ọ̀dọ̀ fágbèmí ni ó bá di fáfúnkẹ́ àbígbẹ̀yìn fágbèmí inú fágbèmí bàjẹ́ gidigidi nítorí oògùn tí ó fún Òkúnọlá kò lẹ́rọ̀ ni ó bá figbe ta ó wí pé tèmi bàjẹ́ mo fi ọwọ́ ara mi ṣe ra mi fáfẹ́mi sì ti kìlọ̀ fún mi pé kí n dáwọ́ ibi dúró àṣé tí ènìyàn bá sọ òkò sí ọjà yóò bá ara lé rẹ̀ ha ẹ gbà mí ẹ pa òbóró mọ́ bí fágbèmí ṣe pàdánù ọmọ rẹ̀ fáfúnkẹ́ rèé ọgbọ́n tí ìtàn yìí kọ́ wa ni wípé kí a dáwọ́ ibi dúró kí a sì gba Jésù ní olúwa àti olùgbàlà wa òun nìkan ni ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè. èyí tí a ó rí nínú ìwé Jòhánù orí kẹrìnlá ẹsẹ̀ kẹfà Jésù wí fún un pé èmi ni ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè kò sí ẹnikẹ́ni tí ó lè wá sí ọ̀dọ̀ bàbá bí kò ṣe nípasẹ̀ mi. bákan náà ìwé Galatia orí kẹfà láti ẹsẹ̀ keje títí di ẹsẹ̀ kẹjọ sọ báyìí wípé kí a má ṣe tàn yín jẹ a kò lè gan Ọlọ́run nítorí ohunkóhun tí ènìyàn bá fúnrúgbìn òun ni yóò sì ká nítorí ẹni tí ó bá fúnrúgbìn nípa ti ara rẹ̀ ni yóò ká ìdíbàjẹ́ ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá fúnrúgbìn nípa ti ẹ̀mí ni yóò ká ìyè àìnípẹ̀kun ìwé ẹ́sítérì orí keje ẹsẹ̀ kẹwàá tún fi yé wa báyìí wípé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n so amánirọ̀ sórí igi tí ó ti rì fún mọ́díkáì ìbínú ọba sì rọ̀ Oríṣiríṣi ìtàn ló wà nínú ayé. Kẹ́kọ̀ọ́ nínú ìtàn gbogbo kí ayé rẹ kí ó lè rí ìyípadà rere.